අයිබෝවන් මම වෘතියෙන් වෛතිවරයක්. ඔබ හෝ ඔබ දන්නා වෙනත් අයෙකු කිසියම් මානසික හෝ ශාරීරික ගැටලුවකින් පීඩා විඳිනවා නම් ඒ සඳහා යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් උපදෙසක් විසඳුමක් මට හැකි ආකාරයෙන් නොමිලේ ලබා දීමට මා සූදානම්. එම ගැටලුවට අදාළ තොරතුරු පහත සඳහන් ආකාරයට පරීක්ෂණ වාර්තා යනාදියද ඇතුළත්ව සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරන්න. එවිට මට වඩා පරිපූර්ණ පිළිතුරක් ඔබට ලබා දිය හැකියි. මෙමගින් කාගේ හෝ ජීවිතයට යම් තරමක හෝ සහනයක් උදාකර දීමට හැකි වුණොත් එය මට විශාල සතුටක්. ඔබට සුබ දවසක්.